народного художника України, лауреата Шевченківської премії, кавалера Ордена Свободи, отримувача відзнаки президента України, національна легенда України, нашого генія сучасності Івана Степановича Марчука. Так склалося, що долі друзів переплилися тісніше знову з початком повномасштабної війни коли Іван Степанович приїхав до Відня. І хоча навіть за таких сумних обставин їхня спільна мрія про виставку таки здійснилася, і можливість побачити надзвичайні твори Івана Марчука маємо сьогодні ми, українці у Відні, а також австрійська та міжнародна спільноти. Шановний Іване Степановичу, сьогодні Слова вітання лунають на вашу адресу з усього світу, також з України. Але для мене є особлива честь зачитати вам особливе вітання. Цей текст надійшов від президента України, і я його зачитаю з великим задоволенням. Народному художнику України Івану Степановичу Марчуку. Шановний Іване Степановичу, Прийміть мої сердечні вітання з нагоди дня народження. Дозвольте засвідчити повагу вашому таланту, який полонив серця мільйонів шанувальників в Україні та світі. Раніше ваше мистецтво ігнорували і забороняли, але творчий геній Ванчука відповів на це численними шедеврами, у яких живе безмежна любов до України від далекого від рідного краю викликали нашу національну ідею. А живописні полотна несли у світ великі трагедії та й найважливіші події української історії. Ваш життєвий творчий шлях це гімн силі й гідності, волі та свободи, які нині відвоює український народ. Зичу вам, дорогий Іване Степанович. І з того міцного становища, невичерпного натхнення і бажання творити ще довгі роки. Успіхів вам, наша національна легенда. З повагою Володимир Зеленський. навіть мої картини, то мені я, як, як, як мене колись там цікавилися, що закодовано в моїх картинах. Ну, і, Звичайно, я відповів. У них є код, я знайшов ключик до сердець і душ людських. І на кінець то моя мрія збулася такого тріумфу, який сьогодні бачу, такого інтересу робив і таких залів, я видно понад 550 виставок, але ця виставка найкращих залах світу. І тому я маю величезне задоволення.